Wenn du auch nicht willst, dass zwei Kisten Wein aus Südtirol am Brenner wieder als Schmuggelware gelten, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.